الدنيا ورقم والأخرى نايس فيت يا لسنا الوحيدون ولكننا في القمة على مستوى أوروبا والعالم بالله يحلم الله يوفقه مدام الجرح ينزل الله على الخاين صفد ويدوع مني شهادة جهنم لمتابعة جميع الحفلات والسهرات الكاملة على قنواتنا على اليوتيوب مني شهادة أبو عمر أنا عرفوا شبكي إدارة يطلع لك معانا بإدارة فراس ابن حلب شخصيا تحلم تجي قدامي ويلي مكانك ورانا تحلم تجي قدامي يا مكانك ورانا خلونا عمري ويلي ويا مرحبا بهالجيه خلوني يا ابن ويلي ويا مرحبا بهالجيه ما قلت لك يا ويلي والله غالي علي الهدران ما قلت لك حزب البيت ortalar Müzik ليش السمراء سعر البيض غالي قل لي بيش السمراء سعر حامد غالي بيش السمرة الآن غالي غالي متين قل بيش السمرة